Ayan, tignan niyo yung mga yan, kapatid. O, tignan niyo. Tignan niyo maglambing ang tarantado. Don't stop until you break <laughs> Don't stop. Tangina mo ka. Now I can't get up. I can't feel my foot anymore. Pushit na asawang to. Kinabayo ako ng kinabayo ng Sira tok-tok. <laughs> si Lunang aga-aga oh. Hihiya, hihi. Wai huhiya, hihi. Ano yon? Huhiya, hihi. Takbo-takbo, Diyos ko, Lord. Sige. When you fall. Hay nako. <laughs> Ang landi! Nakahunghuyahihi siya. Hunghuyahihi. Ano kaya yun? Hunghuyahihi. Good morning. Good morning. <laughs> Pagkalandi ni Re. <laughs> Mga kapatid, may pakikita ako sa inyo. Nagpabila ko ng pork bone kay Habi kasi gusto ko mag, ano, uh, bulalo. Tignan niyo naman yung binili niya dito. binili niya sa Hindi mga ribs. <laughs> In order niya pa daw sa butcher. Eh sabi ko, <laughs> yung pam, ano, yung may bone marrow. Puro ribs. <laughs> Ah, di ba? Pero I'm so thankful. <laughs> I got pang bulalo. Tali lang ako ng ano, ng, ayan, tali lang ako ng buho bago natin ito ibakoy. Magpapakulo ako. Tingnan niyo siya, oh. Masarap to sinigang or bulalo, right? Paano ko ba ito gugupitin? Hindi ito kaya ng gunting. Kaya ba siya? Nasugatan na ako kahapon eh. Kahapon oh, ang laki ng sugat ko. Ay. Hindi siya kaya, besh. Ah, ang laki naman niya kung ilalagay ko siya ng ganon. Sana pinaputol to ni Habi, no? Ano ko to? Titirahin. Titirahin talaga. Ang hilig kong manira, no? Ay. Wala kasi ako yung pang butchers na ano. Yung kutsilyo. Panggulay-gulay lang. Ay, naku. Solution talaga. Oh. Oh. oh. Ay, kiki mo malaki. Ay, nako. Pasaway to. Ano tayong iba? Ganun talaga silang lahat. Ano ba ito? Ayan. Ay, meron siyang ganyan. Sana pinaputol to ng mako yung bone marrow. Nata natatalo na naman yung dalawa. Naririnig yun ba? Hindi nila magtalo. Sana yung ganito, oh, Kaputol siya, oh, tama ko yung bone marrow. Oh, perfect na sana. Tingnan mo. Oh, sayang. Paano tatagain yan? Hindi ko matataga yan. At ito na yung pinakamalaki kong kaserola. Sana yung ganyan. Oh. Mag-ano ko, um, sinigang. Sinigang naman. Tsaka ninilaga. laman na yan. Ako lang yung kakain. Ang dami. Tatabi ko itong iba sa griddle ko. Kaya ko na lang ibabato ko ito. Battle ko lang ito mga kapatid. Battle ko lang siya. Ayan na yung sinigang na buto-buto na pinakuluan ko. Pinakuluan ko siya ng 5 hours. Ingredients niya is ano, kung ano-ano lang. Actually, wala siyang kangkong, etc. Ano lang to, ah, yung water spinach, tsaka sibuyas, yung spring onion. Kasi yun lang meron ako. Tsaka yung sinigang mix, yun lang po. Tsaka sili. Ito pala, uh, bagoong isda with sili. Ayan. Pakita ko lang, hindi na ako magpapakita at hindi ko na i-video paano uh, ah, kumakain ako. Kasi si Luna, ginagamit niya po yung phone ko para manood at ma-entertain siya. So, hindi mo na ako makakapag-vlog. I just wanna continue the video that I previously took about the um, ribs that Habi got me. So, that's why po, uh, pinakikita ko yan. Sinigang po, um, I'll check my version. Thank you. Have a blessed day again. Thanks for watching. Please subscribe if you haven't yet. Thank you po. Bye-bye. Kare-kare. Kare-kare tayo. Pork ribs, kare-kare. It's about time to put my veg na. My pet chai and beans. Kare-kare tayo. I love this moment. <laughs> oh. So sweet. Ang sweet-sweet ni Nuna. <laughs> Good morning. Mm, she's singing. Good morning. What? Yummy. Say good morning. Good morning, Paul. Luna! Walking! Oh god. Oh god. Luna girl! Your mask. <laughs> <laughs> Look at her legs. She's landy landi You singing? Ah, ah, apple. Ayan, tignan niyo yung mga yan, kapatid. O, tignan niyo. Tignan niyo maglambing yung tarantado. Don't stop until you break the mic. <laughs> Don't stop. Tangina mo ka. Now I can't get up. I can't feel my foot anymore. Pushit na asawang to. Kinabayo ako ng kinabayo ng sira tok-tok. What <laughs> you say? Now tell me. Hi? What you say? Why are oh, you covering your face? Copyright. <laughs> Copyright. <laughs> Nakpan niya mga kapatid. <laughs> Iniinis niya ako kanina pa. It's not you na, it's me now. Ah, What do you say, dear wife? He said, he will kill me like that. No. Takpan niya daw yung mukha ko ng ano, ng pillow. Putang ina. You wanna come with me? Yeah. You go in the shop. Okay.